What? Ah, Attack on Titan. o sea, rock metal, eh. <laughs> verdade. É? É aquilo. <laughs> É o meio. <laughs> Meu Deus, não me da cara. né? <laughs> ¡Hola! Caballo. No, acá nomás mentes. ¿Por? A mi casa. ¿Dónde va yo? Dice, Dios es grande. <laughs> El faxi vamos. <laughs> Ah, ok, a ver, este es interesante. En autosajes. No. Bah. Nossa, essa é uma sopia. Ah. Super <laughs> Mario. <laughs> Ah, tá, tá, tá. oh, okay. Nah. Ah. Oh, oh. A ver. Oh, okay. Nah, está acostumbrado ya. A sacar a sufrir. ok, está muy, son muy eh. La verdad somos muy cortitos, pero me gracioso. I love you, Naruto. Te amo, Naruto. Ok, no sé mucho, pero en esta parte del anime que dice eso, creo que era mentira, o bueno, eso es lo que vi en algunos videos, <laughs> ¿no? Y eso el fandom no, no le gustó, digo, no sé qué. <laughs> lo que dice la bandita. <laughs> Mierda. <laughs> Doggy Style. Imagínate. Ah, oh, la ch, Matar. <laughs> Uy, aparece. They're fighting over me. Bruh. Está loca por mí, Juan. o k 今苦しみから解き放ってやる力だけのこの俺 You motherfucker! Samuel Jackson. Dante Say that again. Dante Hmm? Nah. nah, <laughs> nah. Are you nah. gay? <laughs> Is gay? Are you gay? Hello, <laughs> joder, Ay. qué te decían. Va. I am not gay. <laughs> I am not gay. I'm not gay. <laughs> Ay que isso I am not no. gay. gay. <laughs> eh, fuck you. ¿What? Muy también. Ah, ok. Ah. ah, muy random, pues. Bueno, gente, creo que lo vamos a dejar hasta acá, que si no me hace muy largo el video. Vamos a continuar con unas poquitas más y esta porque tiene restricción, así que lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, si te gustó el video dale me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a ese canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye, chao yo, puedo continuar con este rápido, así. Bye.